Tagon quartec ses, telaturo des origen Amsterdamo. serdamo. Bonan vesperon al ciui. Mi decidis diri al vi bonan vesperon char mi sentas tre ligata facte al citiu vespero en Amsterdamo. Hodiau mi rencontis uno elan uh, mian uh, amicon, quio diris al mi pri la sento de nostalgio quion li havas pri por la manco de lia originatero. Do li sentas che la tero en chi li nascigis. Facte sta stra grava lì. Che do mi pensas che homo i po vas esti au ligitai a alla tero a un e. mi facte ne tro ver dire. Che tio sta sgranda granda fero en la homerilatoi. Nu, mia penso por hodio. Mi lasas vina la medito, restu con ni, cun medito con ni. Dankon. Saluton, kai bon venon al nova Zamenhof medito. Hodiau mi volas legi kai mediti kun vi sur uh, la respondo numero 1 de la lingua i respondoi pri la esperanto stilo kio origine publikigi se 1907 ne 1906 en la revuo decembro. Cai mi legas je pagio el pagio pardono ducent quardec la alineon en la meso. Tamen cio devas esti en giusta mesuro. Ancao en esperanto trovigias diversai, ne multai, idiotismoi. Cai tute malprave celcai esperantistoi ilin contra batalas, char lingvo absolute logica cae tute sen idiotismoi estus lingvo sen viva cae tropeza. Sed, quancam celcai e la esperantai idiotismoi estas prenitei ancau el la lingvoi slavai, tum aliei estas prenitei el aliei lingvoi, il tamen estas ne slavismoi, sed esperantismoi, char ili farigis parto de la lingvo. Ien la chialo malanta o la electo de citiu el tiro. Shaina salmi che ancora hodio homo e parola spri logichezzo de esperanto. Sed na vorto logico changigis multe en la lasta iarcento. Ec non tempe n'estas plu nur unu logico, sed multae. Do, vere, ni devas cessi paroli pri logicezza de la lingvo. La lingvo n'estas logica. La legioi, la homae legioi de la homae lingvoi estas malsimilai al legioi de la logico, cae de la logicoi, facte. Ciam vi parolas pri logicetso al homo quio estos faculo pri tio, cae vi diras che esperantas logica, tio signifas che esperanto estas ne homa lingvo. Cia logico ne estas homa lingvo. tio esas la punto. Do, bedaurinde, ci tio respondo numero 1 non estas multe conata. Charles Zamenhof giuste diras che esperanto estas lingvo, homa lingvo, cae tio signifas che yes. Se gi estas homa lingvo, carai, ni devas accepti che gi evoluas laula legioi de la homa lingua e qui ne sta scribitai en libro ja jen ni a primedito primeditu cune con mi pri la significa e opportuno della uso de la vorto logico che ja mi experimentas nova in perspectivo in anca o per la video mi ne sia sciu visciata si li non è tiro reago commento dancon provia attento gismorga ok chi è cian antauen sen fine